quanto tempo que temos andado por aqui. Fomos numerosos, de diversas etnias, falantes de diferentes línguas e com traços culturais bem distintos. Um dia, o nosso mundo começou a sofrer interferências que não eram naturais vindo de fora, trazendo doenças e epidemias, e pondo uma maneira de pensar que não era a nossa, ferindo a natureza. O homem branco transformou tudo que existia até então. A história tem, como a gente sabe, que aqui no Brasil tem muitas é, eh, nações indígenas, né? Então, desde o início, o povo guarani sempre existiu aqui no, no Brasil, nesse espaço a gente não, não, não falaria Brasil, mas a gente, como os governantes do, do não indígena né, nomearam, colocaram o nome país brasileiro, então, porque nós, no nosso costume não tem essa divisão. Então, é, é um espaço que a gente sempre tem, né? Que a gente não chamaria de Brasil, mas infelizmente nós temos que fazer isso. Né? Pós-invasão do Brasil, a nossa luta, a luta do povo indígena tem sido diária tem sido. Uh, uh, como é que eu vou dizer? Tem sido passada de geração para geração essa luta. Nós resistimos à colonização. E hoje nós, Canhengue, nós existimos. Todos nós sabemos que só no estado do Rio Grande do Sul tinha mais de 23 povos. A maioria foi dizimada. presença indígena em Santa Maria ela é perceptível desde muito tempo atrás na pré-história, ou seja, quando a gente fala de grupos caçadores, coletores, que moravam na região do Pampa e na transição, onde hoje é a Depressão é Central, a gente pode remeter tranquilamente a 5, 6 mil anos atrás, onde a gente tem, em Santa Maria especificamente, um encontro de três biomas, né? que é a parte do Pampa, a parte para além da depressão central, a própria depressão central com os vales dos grandes rios, o Jacuí, o Vacacaí, e a serra, a encosta da serra, onde habitam outros índios. Então a gente tem no bioma, digamos assim, do campo das araucárias, no campo de cima da serra, os antepassados dos caigangue, aqui na região dos grandes rios, os guaranis, e para o sul, os caçadores-coletores que remontam desde 7 mil anos atrás até 500 anos atrás. A gente acredita que os índios que moravam na região do Pampa são os antepassados dos índios Sarru e Minuanos. Ser indígena no Brasil hoje é... Acho que é ser símbolo de resistência. Desde sempre a gente sempre né, acaba sendo menosprezado quanto cultura, quanto diferença né, dentro do, do Estado brasileiro. E então são mais de 500 anos que a gente passa por isso. E a gente ainda conseguiu manter as raízes, né? Mais de 300, mais de 300 povos e mais de 274 línguas faladas. Então, 519 anos, né? E a, enfim, a cultura euro-ocidental, toda essa ideologia euro-ocidental não conseguiu matar ainda nossas raízes, é porque a gente é muito resistente. Olha, como todos esses conflitos que a gente anda tendo por luta de terra, é... eu não digo que é algo só perigoso, mas eu acho que a gente é muito desvalorizado, sabe? A nossa cultura é desvalorizada. É, os portugueses chegaram e nos tiraram tudo, né? E hoje em dia a gente está tentando retomar esse cenário que era de, de, por direito nosso. Só que, infelizmente, com, com o atual governo, com todas essas políticas né, que está tendo, favorecendo as pessoas de alta renda, que são os fazendeiros, a gente se sente muito prejudicado com relação a isso, principalmente na minha região, que é a região do Pantanal, onde a terra é super fértil, tem, tem vários fazendeiros, é, é a região do agro. Então ali é muito complicado, sabe? Porque direto a gente está tá tendo conflitos onde é, os fazendeiros chegam baleando e queimando as, as aldeias, sabe, assim, para retomar o, o lugar. É, então, por mais que eu ame ser indígena, por mais que eu goste de assumir o que eu sou, hoje em dia, no, com esse cenário, eu não digo por mim, mas eu digo pela minha aldeia, é muito complicado, sabe? Você não tá 100% seguro o tempo todo. E segurança que sempre se apoiou na invisibilidade. Nossa história não é contada, muito menos reconhecido pelo não indígena. Uma presença que incomoda e que se transforma em ausência. Ausência de direitos, de território, de políticas públicas e de vida digna. Tem muitas coisas específicas para falar sobre isso, mas acho que um, o ponto principal na invisibilidade é tu... É que a sociedade prefere que tu seja invisível. É, a sociedade vê o indígena, mas não assume que está vendo. Acho que esse é um ponto muito... É o principal ponto assim, que tem que ser atacado quando se fala em invisibilidade. Porque, por exemplo, tu pega a história de Santa Maria, né? A própria fundação de Santa Maria, ela tem uma história, né? Sobre uma personagem indígena, né? entre as narrativas que se contam e que também se inventam. Um conto diz que Santa Maria teria se formado pela união da índia Imembui, filha de um cacique da etnia Minuano, e se casado com Rodrigo, um dos bandeirantes sobreviventes do choque entre as tribos e a expedição de homens brancos. Morotim, como ele foi chamado pelo tribo, casou-se com Imembui, seguindo o rito indígena e também o rito cristão. Eis que nasce o primeiro santamariense chamado de José. Essa narrativa realmente é uma invenção dos Sesimbra Jacques, com essa característica romântica que os historiadores, os historiadores, davam para a construção das narrativas sobre a origem da cidade. A cidade tinha que surgir de alguma forma, e para não dizer que surgiu do, do, acampamento militar da comissão demarcadora, e antes disso não existia nada por aqui, é, inventou, criou essa, essa narrativa. É muito mais uma elaboração cultural que, que, não, que não interfere para, ah, digamos assim, de alguma forma, tornar o morador de Santa Maria simpático à ideia da sua origem ligada à indígena. Toda vez que tem uma pessoa que vem fazer pesquisa, vem fazer entrevista, tanto como jornal, rádio, televisão. Né? É uma pergunta que sempre está no meio da, a, da questão que é levantada às vezes eh, da nossa luta. De onde é que vocês vieram? E uma resposta bem simples. Nós sempre estivemos por aqui e sempre tivemos por aqui, nunca tivemos visibilidade no meio da sociedade não, é, não indígena, né, que é os brancos. Né? Principalmente em questão de, de políticas públicas.